Hei, velkommen til Brettspill med takras. I dag skal jeg snakke om brettspill, selvfølgelig, men det er et spill jeg allerede snakker om. Den er med. Du ser det allerede. Det er Descent. Men det er ikke bare Descent. Nei, det er Road to Legends Descent. Dette her, det er en app som eliminerer behovet for en overlord i Descent. Åh, oh, endelig. Hello. Men det er ikke første gang Fredselblad kommer ut med et samarbeidsmodul av Descent. De har nemlig her, dette er en tidligere samarbeidsmodul, hvor du da har kort som styrer monstrene, det styrer på en måte hvilke kart som dukker opp, og det styrer begivenheter. Det var en interessant idé. Det var veldig gøy å spille gjennom første gang. Men hvert kort her tilsvarer et kart som har en lite sånn minipuzzle de gjennom, og det er alltid de samme monstrene, det er alltid de samme tingene som skjer, det er bare i en annen rekkefølge. Når du har spilt gjennom det en gang, så er du på en måte ferdig med det. Og det er litt skuff. Så hvordan kan appen gjøre det annerledes? Her er jeg satt opp for mitt eh, solo-eventyr. Jeg har fire helter. Jeg har et kart som er satt opp ifølge appen. Og jeg bruker appen da til å være overlorden og styre ting som skjer. Men du ser, det er veldig mye som skjer på bordet. Så appen styrer litt, men ikke alt. Du må gjøre alt sjøl. Du må trille terninger sjøl, du må finne fram kortene sjøl, du må lese stats sjøl. Appen forteller ok, nå hiver den en burn. Hva er burn? Da ser du på baksiden av kortet. Aha, det er burn. Så du bruker alltid alle komponentene. Og det syns jeg er kjempeflott. Du, appen er der, men den er ikke inntrengende på noen måte. Du bruker appen til å sette opp kartet, men ellers så vet så er det du som gjør alt. Appen vet ingenting om det som skjer her. Det er helt opp til deg. Så åssen funker det i praksis? Og vi starter opp. Da kan du velge mellom Rise of Goblins og Kindred Fire. Kindred Fire er en full kampanje. Jeg har spilt Rise of Goblins tre ganger nå, og jeg syns det er gøy hver gang, men det er på timen noe nytt, for det, Rise of Goblins er veldig kort. Men Kindred Fire, sjekker det. Og da får vi da normal eller hard. Vi tar normal nå. Og da kan du se, jeg har allerede noen lag her, spilt med noen flere. Jeg har en solorunde, og her kan du sette opp alle karakterene dine som du har tilgjengelig. Og det er veldig viktig å merke seg, hvis jeg går tilbake her. Du kan gå på Collection, og her kan du legge inn alle utvidelser som du eier og har, og det vi da ser her nede, legger til innhold i spillet. Nye side missions, hvilke monster som dukker opp, og mye mer. Så det er utrolig kult at de har implementert dette her. Men nå tar jeg da load campaign, og der bruker jeg solo, som jeg spiller nå eh, på bordet. Og da ser vi hvor langt jeg kommer. Så her har jeg da kartet. Og ser det er ingenting på kartet, egentlig. Du ser det er en search token og en objective token. Men ellers så ser du ingenting, for de er allerede gjort. Jeg har plassert heltene på brettet, jeg har plassert monster på brettet, og jeg har gjort noe allerede. Det her er jo faktisk da <laughs> et annet kart, det er forrige kart jeg spilte på, og det klarte vi. Så vi kan gå her og trykke på pass. Og da ser du, fjern alle figurer, alle tokens og alt, og så går vi videre til neste kart. Og da ser du her, da er det nytt oppsett, og da setter jeg ut figurer. Så nå setter jeg opp tiles og objective tokens, og så er det litt tekst, flavortekst. Og så ser du hvordan den kommer videre. Og her skal jeg sette ut uh, eh, Mary gruppe. Det er en annen monstertype enn det jeg faktisk har på bordet, så det er jo litt artig. Og tokens, search tokens. Og vi er klare til å begynne. Og da begynner bare M med valg for heltene. Eh, etter helten er gjort, trykker på helten, end turn. Og så er det Minion sin tur, eller Monsteren sin tur. Og da står det her, nå er det Minion Myriad. Det er altså de ikke-elitene som skal gjøre det. Her står det du går fra toppen til bunn. Gjør det som står. Og I tillegg, hvis du trenger å vite hvordan de bruker sine spesialegenskaper, da trykker du på hodeskallen på toppen. og Da får du vite rekkefølgen eller prioriteten på egenskapene de gjør. Når alle har aktivert, så er det bare videre, og så er det mesteren som gjør den røde. Når alle har gjort det, så ser du at til høyre så har de aktivert denne runden, og en av heltene mine kan gjøre. Så dette her er mer dynamisk, litt mer som Imperial Assault, at det går fram og tilbake mellom heltene og monstrene. Istedenfor at heltene gjør alt først og monstrene alt etterpå. Så ting vil skje. Jeg trykker på en search token for å søke på den. Og det kan være at det skjer noe der også. Det vet vi aldri. Og det kan også skje ting underveis. Så appen viser veldig mye. Det akkurat det du trenger å vite, men ellers så må du gjøre alt sjøl. Jeg måtte altså begynne på nytt igjen. Og appen er ikke lagd til å stoppe midt i et scenario. Eh, så nå eh, quitta jeg med Myriads, og nå er det plutselig Eh, arachnids er lett for noe. Så først så må jeg finne kortet til dem. Aracuria. Da er det klart. Og da er det min tur til å begynne. Og da spiller jeg helt vanlig dissent. Jeg velger hvilken helt jeg skal begynne med. Og jeg gjør det jeg skal gjøre. Jeg sjekker helse, sjekker status på eh, monsteret, legger til skade. Og gjør ferdig turen min. Så kommer disse monstrene til å aktivere og følge visse instruksjoner. Det er ikke alltid jeg vet hva de gjør, men jeg kan posisjonere meg, siden disse er store, til å prøve å utnytte plasten på brettet. Så det er helt vanlig desent. Du får akkurat den samme følelsen som å spille vanlig desent. Og appen holder kontroll på overlorden. Så ja, det vil ikke skje ting midt i en bevegelse. Altså en overlord kan si 'stopp'. Eh, nå skjer det noe. Du må ta en test eller noe. Det skjer ikke her, men det skjer veldig mye rart også underveis. Eh, hendelser som du ikke er forberedt på, og monstre som bare dukker opp. Eh, kart som blir lagt til appen har så mye gøy på lur som <laughs> kan overraske hele tida. Altså, det her er en fantastisk eh, innsats fra Fancy Flight Games. Og det gjør det sendt til en helt, helt ny og frisk opplevelse å kunne spille full samarbeid. Det, det er virkelig et savn for meg å spille dette samarbeid. Nå kan jeg endelig ta meg krona og spille dette her uten å være slem mot henne. <laughs> Så det her er det er ikke så mye å si annet. Hvis du har det sendt, så last det ned. Det er jo gratis tross alt. Og det vil komme nye kampanjer underveis som også eh, vil bidra med, selvfølgelig. Eh, det er et par ting i appen som er litt negativt. Jeg nevnte det at du, har, du trenger alle komponentene. Men du går jo til byen av og til. Det er som kart du reiser rundt på. Og så må du til byen da for å handle eller oppfriske deg. Eh, når du skal handle, så får du en liste med kort som du kan kjøpe. Altså eh, gjenstander. Ting er at Du må finne gjenstandene fysisk. Du må ha disse. Og så OK, jeg trenger Du ser, det er jo en liten bunke. Ja ja, jeg skal ha seks ting. OK, finne én ting her For appen sier ikke hva gjenstanden gjør for noe. Den sier bare ja, 'deflecting shield'. OK, hva gjør den? Eh, så må vi finne det. Og det er sånn nitpicking, egentlig, men jeg syns det er litt kjedelig å måtte bla gjennom en bunke gang på gang på gang på gang for å finne den ene tingen, for å finne ut hva den tingen egentlig gjør for noe. Så det syns jeg er litt dumt. Men ellers så er det ingenting negativt å si om det spillet her og appen, egentlig. Jeg syns det er en kjempegod sak. Det som også er viktig å vite, det er at oppe til venstre hjørne så er det tall, så fire. Det er moralen. Hver helt, eh, for hver helt så er det en moral. Og hver gang en helt går ut, eller blir knocked out, så går moralen ned. Hvis den går til null, så taper du oppdraget. Og hvert oppdrag er alt, alt sånn rush. Altså du må skynde deg og gjøre ting, hvis ikke så skjer det fæle ting bare for moro skyld så prøvde jeg denne Goblin-kampanjen og se hvor langt jeg kunne presse. Bare å trykke opp appen uten å spille. Og plutselig står det 'Hver helt får 11 skader'. Men appen stoppa ikke der. Jeg kunne spille videre hvis jeg ville. Det er ingen som tåler 11 skader fremdeles er i live. Jeg hadde 12 liv på disse to, men appen godtok det. Jeg kan spille akkurat det jeg vil. Så jeg kan jukse så mye jeg bare vil. Og helt greit, appen har ikke ikke sånn den kontrollerer alt en system, har ikke system på alt. Den bare forteller det. Sånn skal det være, og sånn skjer. Jeg digger dette her. Det er, det er sånn no-brainer at Hvis du Jeg har vært i tvil tidligere om Descent fordi at det er en, en som spiller Slemmingen, så kan du bare fjerne tvilen nå. og det er, det er, kjempegøy. Det er skikkelig dungeon crawler, og du oppdager ting underveis. og ja, det er, det er akkurat Det er så gøy. Det er så bra. OK, jeg har skrytt nok av Descent nå, tror jeg. Dette er så fantastisk gøy spill nå, og appen fikser, ja, fikser at du slipper Overlord hvis du har problemer med det. Så ja, det er min eh, anmeldelse av eh, hva heter spillet? <laughs> Road to Legend-appen til IOS, tror jeg på Android også. Eh, absolutt verdt å laste ned og gøy å spille nå. Mhm. Ok, Takk for at du så på denne episoden av Brettspill Takeras. Jeg håper å se den i neste episode. Og husk, du kan alltid gå inn på patreon.com for å legge inn støtte der. Og kunne stemme fram hvilket spill jeg skal anmelde i framtida. Setter stor pris på støtten, og tusen takk til dere som allerede gjør det. Ok, snakkes.